我是神经内科的秦医生，我的朋友思思最近又碰到了一个麻烦，她的手和头部经常会不自主的抖动。那么，什么原因可能导致这样的情况出现呢？其实啊，这种不自主的抖动在医学上又称为震颤。震颤大致可以分为两种类型，一种是静止性的震颤，是指我们在休息的时候也出现了这样的一些抖动，而静止性的震颤最常见于帕金森病，也可以见于。 肝豆状核变性等其他疾病当中，而另一种类型叫做动作性的震颤，常见于情绪特别的激动、肌肉特别的疲劳、进食了大量的酒精、咖啡、茶叶，或者甲状腺功能亢进的时候。所以引起震颤的原因是特别的多。如果出现了震颤，一定要及时就医哦。 我的朋友思思的奶奶，这两年来呀，一直都觉得腿脚没有什么力气，走路呢也特别的慢。家里人一直都觉得这就是老了的缘故，结果最近呀，这种症状越来越重。去医院一看，医生竟然说这是帕金森。那么。 为什么不手抖也是帕金森呢？其实帕金森除了我们常说的抖动，也就是震颤之外呢，还有其他三个非常常见的临床表现：行动迟缓、肌肉强直和姿势不稳。而这三个症状不像手抖或者震颤那样更容易被大家所识别，而往往是在神经内科专科就诊的时候被专科医生所发现。特别是行动迟缓，更容易被误以为是没有力气，或者说是容易疲劳。 所以说，像思思奶奶这样的情况，千万不要以为是老人家的自然表现，而应该及时就医哦。思思的奶奶自从诊断是帕金森之后呢，经常出现便秘的情况。家里人在想，是不是因为吃了帕金森的药导致的便秘呢？但是医生说不是的，是因为帕金森就会有这样的表现。 那么到底是为什么呢？其实帕金森除了会引起手抖震颤，或者说是行动缓慢这样一些运动功能的损伤之外呢，还会出现一系列非运动性的症状，譬如说容易出现认知功能的障碍，就像记忆力下降，甚至有一些可能出现痴呆，还有可能啊会出现一些精神症状，甚至出现幻觉，还有一些患者呢会出现睡眠的障碍，容易做噩梦，甚至容易睡眠中出现大量的挥舞拳头的情况。 还有像思思奶奶这个样子，容易出现胃肠道的症状，比如说便秘等等。所以家里如果有老人像思思奶奶这样确诊是帕金森之后呢，一定要注意观察老人家生活中出现的一系列的问题，并及时就医哦。了解更多医学科普知识，请大家关注哦。